pagi semuanya kita sama-sama minum kopi sambil minum kopi kita perhatikan lingkungan kita yuk kita coba menggambar kita siapkan alat-alat gambar kita lokasi yang saya pilih pada saat ini adalah di sekitar stasiun Sudirman yang dimana yang kita kenal Citayam Fashion Week pertama-tama kita menggunakan aplikasi Google Map kita searching setelah itu kita lihat street view-nya Sebelum kita lanjut, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. And share. Untuk memudahkan menggambar, kita menggunakan dua titik hilang. Tanzania and share. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng and share. jangan lupa like subscribe bunyikan loncengnya and share tekan loncengnya and share lupa like subscribe bunyikan loncengnya and share